එචරමින් සිංහල සිංහලෙන් චරම ගෙන ගන්න පටෆෝර්ම එකට තමත් ආදරෙන් පිළිගන්න අද දවසේ මම සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු ටිකක් ප්‍රායෝගික මාතෘකාවක් කියන්නේ කොහොමද අපේ ආයතනවල සමාජික සමාජ යම්කිසි කාර්යයක් කිරීම සඳහා ඔන්න මොටිවේට් කරන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධ ඒක මේ මානව සම්පත් වෘත්තිකයන්ට විතරක් නෙමෙයි සියලුම සුපර්වයිසර්ස්ලා යම් පිරිසක් පාලනය කරන නායකත්වය ලබා දෙන පිරිසකට දෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ලේසියෙන් අපිට කෙනෙක්ව මොටිවේට් කරන්න බැහැ කියන. මේකදී ඔබ මුලින්ම හිතන්න ඕනේ මේ එක හිතනවා නම් කෙනෙක්ව ලේසියෙන් මොටිවේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ සිතුවිල්ලම තමයි ඔබ මුලින්ම හිතෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද මිනිස්සු කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තේරුම් ගන්න බැරි ජීවින් කොටසක් මොකද ඔවුන් ඒ මුවින් එක දෙයක් කිව්වට ඇත්තටම මේ හදවතේ තියෙන තව දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නිසා අපිට බෑ කෙනෙක් සතුටින් ඉන්නවා කියලා මුලින් ප්‍රකාශ වුණාට අපි හිතන්න අපිට හිතන්න බෑ ඇත්තටම එයා ඇත්තටම සතුටින් ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා කෙනෙක් මොටිවේට් කරනවා කියන අදහස් වෙන්නේ යම්කිසි ඉලක්කයක් කරා මේ පුද්ගලයාව රැගෙන යනවා කියන එක. ඉතින් ඒ පුද්ගලයෙක්ව යම්කිසි ඉලක්කයක් සඳහා රැගෙන යන්න නම් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ පුද්ගලයාට ඒ ඉලක්කය කරා යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඔබට පුළුවන් කෙනෙක් වතුර පොදක් ළඟට දිය පොදක් ළඟට අරන් යන්න. ඉතින් ඒ වතුරට ගියා මොන හොඳ නැද්ද කියන කාර්යය තීරණය කරන්න ඕනේ ඒ පුද්ගලයා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් කෙනෙක්ට අරමුණක් දෙන්න. ඒ අරමුණ කරා ඔහු යනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ පුද්ගලයා. ඉතින් ඔබ සරලව මෙහෙම හිතන්න. ඔබ යම්කිසි සාප්පුවකට යනවා ඇඳුමක් ගන්න. කඩේ ඉන්න ඇඳුම් විකුණන කෙනා කියනවා මෙන්න මේ ඇඳුම ඔබට ලස්සනයි. මේ ෂර්ට් එක ලස්සනයි. මේ සාරිය ලස්සනයි. බ්ලවුස් එක ලස්සනයි. මේක ගන්න. එත ඇත්තට එතකොට ඔබේ ඉලක්කය මේ පුද්ගලයාට ඔබට ඉලක්කයක් ලබා දෙනවා මේ මේ බාණ්ඩේ මිල දී ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔබ මේක ගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඔබ මේකට කැමතිද නැද්ද කියන කාරණේ. තවත් වෙනක් කාරණා තියෙන්න පුළුවන් මේක. වගේම මේ බාණ්ඩේ ගුණාත්මක භාවයක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන ඔබට තියෙන තෘප්තිමත් භාවය ඔය දේවල් තමයි අතර මේ භාණ්ඩය ඔබ මිලට ගන්නවද කියන එකෙන් ඔබ තීරණය කරන මූලික සාධක වෙන්නේ. ඒ වගේම කෙනෙකුට ඉලක්කයක් දෙනකොට මොන කරුණු ඔයාකාරයෙන් නොවනත් ඒ පුද්ගලයා හිතන්න ඕනේ ලබා දෙන පුද්ගලයා ඔහුට මේ දෙන ඉලක්කය ඒ පුද්ගලයා කැමති ඉලක්කය. වගේම ඔහුට අවශ්‍ය ඉලක්කය. දැන් ඔබ කැමති පාට ෂර්ට් එකක් ගන්නවා වගේ ඔහු කැමති ඉලක්කයක්. ඔබට සරල ප්‍රමාණයේ ෂර්ට් එකක් ඔබ ගන්නවා වගේ ඔබට අවශ්‍ය ඉලක්කයක්. ඔබට මේක මේ ඉලක්කයට යාම තුලින් ඔබගේ යම්කිසි පෞද්ගලික අරමුණක් ඉටු වෙනවා. නැත්තම් මේ ෂර්ට් එක ගැනීමෙන් ඇත්තටම මට මේ ෂර්ට් එක අඳින්න බෑ. මට මේ ෂර්ට් එකකින් වැඩක් නෑ. මම මේ පාටට කැමති නෑ. නමුත් මම මේ ෂර්ට් එක ගන්නෙ අර කඩේ ඒ ෂර්ට් එක විකුණන වෙලෙන්දා ඒ සේල්ස් පර්සන් ඒ බල කිරීමම. එතකොට ඒ එතනදි වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයාට මම මුදලක් ගෙවීමක් වෙනවා. මට මුදල මට ෂර්ට් එක ගත්තට මට ඒක අඳින්න ඒ වගේ ආයතනික අරමුණු විතර නම් ඉටු වෙන්නේ යම්කිසි ඉලක්කයකට කෙනෙක්ට යොමු කිරීම තුළින් ඒ පුද්ගලයාට පුද්ගලික අරමුණු පිළිබඳව අවබෝධයක් නැත්තම් එතනදී පුද්ගලයාව මෝටිවේට් වීම සිදුවන්නේ ඒ නිසා විශේෂයෙන් ඔබ හිතන්න කෙනෙක්ව මෝටිවේට් කරන මැනේජර්ස්ලා වශයෙන් HR ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා වශයෙන් හරි නැත්තම් කුමන හෝ ලීඩර්ෂිප් රෝල් එකක් ප්ලේ කරන කෙනෙක් ඔබ හිතන්න මේ පුද්ගලයාට මේකතරම අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. අවශ්‍යතාවය නැත්නම් මේ පුද්ගලයා කළ යුතු දේත් එනම් ඉස්සල්ලාම ඔබ පටන් ගන්න. මේ පුද්ගලයාට මේ පිළිබඳව කැමැත්තක් ඇති. ඉතින් මේ ඉස්සරහට අපි මොටිවේෂන් සම්බන්ධයෙන් ගැටම සාකච්ඡා කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරේ ඇත්තටම කෙනෙක්ව මොටිවේට් කරන්න ඔබ මොකද්ද කළ යුතු කරන්න සම්බන්ධයෙන් රැඳී ඉන්න දෙකටම channel එකත් එක්ක. සුබ දවසක්.